Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia via Dio, kaj hodiaŭ mi simple volas paroli al vi pri intervjuo en kiu mi pato partoprenis antau kelkaj horoj. Nun, se vi spektis miajn antaŭajn videoblogojn esperantajn, vi verŝajne scias, ke mi estis maldungita antaŭ unu monato. Mi pensas, ke estis antau unu monato, se mi ne certas pri vere ne gravas. Um, kai tui poste mi trovis noven laboron en entrepreno, kiu estas tre proxime al mia domo. Fakte mi povas pied iri tien, gi estas tiom proxime, um, kai la salero estas multe pli alta, kai la posteno mem estas multe pli alta. Do mi tre felicis pri tio. Tamen, estas problemo. Post tri semajnoj de laborado, mi rimarkis ke preskaŭ ĉiuj ĉirkaŭ mi ne volas havi karieron. Ili simple volas labori en la sama aposteno dum la tuta vivo sen move mi mine estas una el ti ai mi ciam volas lerni mi ciam volas anta mi ciam volas ne mi simple volas laute diri mi ciam volas um do compete la posteno ne shinas ti al tauga por mi ca mi comences sendi mi an vi protocolo al nova entrepreneur sen pense mi supposas sed uno el entrepreneur Fakte respondis kai gi estas interneta televida entrepreno kai mi tre shatus havi laboron en tia entrepreno char mi mi ege shatas la film industrio do mi tre volas pato preni en kai ili invitis min al intervjuo antaŭ unu semajno kai shines ke tio it glate char fakte ili de nove volas intervjui min kai tio akazis hodiaŭ jen la temo de ĉi tiu videoblogo am kai la intervjuo ci foje uh, okazis per Skype char uno el pato per enanto venis el uh, Singapuro kai la alia el Sydney fakte do ne gravas um, Kai cio idis glate, dum eble 30 minutoi. Sed tiam io hazada okazis. Uno el intervuantoi didis an mi, tre comforte kai sen pense, do, vi havas YouTube-an kanalon, ciune? Kai mi penses, Fek, mi ne skrivis tion in mian vi protokolon. Oh, fek, ĉu li spectis ĝin? Oh, fek, fek, kiel? Oh, verŝajne li googlis mian nomon kaj poste trovis, ke mi havas YouTube-an kanalon, sed mi ne enmetis mian vera nomon en mian YouTube-an kanalon. Kiel li povas... Oh, ah, fek! Ĉu li spectis mian filmoin? kai kvazaŭ li povas legi mian pensoin. Li didis... Vi esos tre energi homo, ĉu ne? Kaj mi diris, <laughs> mi supozas ke mi estas iom vigla pri aferoj kiun mi ŝatas kaj tiam mi devas atendi kelkajn momentojn kiam li faris. Kaj mi volis diri, diru ion. Kaj tiam li diris, Ni bezonas iun kiu estas tre energiplena, ĉar niaj klientoj um, bezonas tion, do mi pensas, ke vi estus taŭga por ĉi tiu posteno kaj en mia menso mi vokis fek al la dioj danke, ĉar mi estas tre feliĉa pri tio. Nue mi pensas, ke eble li vidis mian kanalon kaj diris: oh, fek, rigardu ĉi tiu freneza. Nam puta Omo! Cielo, <laughs> vi possam magi mia... Mian coro uh, mia coro uh, dum momento simple haltis mi presca havis cor attacon mi supposas sed shines che cio it is glate kai poste li dites mi ne ne pensas che homo i daudus paroli esperanto ne char mi pensas che gi modetis anta multa yado e kel ciui angle parolantoi um, kai ne, ne la angle parolantoi ili ne modetis sed li pensas same kel ciui angle parolantoi kai mi mi tiam eh, commences pli kai pli tranquilligi, kai la intervuo intervuo daudis um, sen probleme kai cio de nove iris glate kai poste ili diris um, dankon al vi ni sendos al vi messagion po semaino se ni volas um, ehm, antau movigi kai mi diris hm, bone bone vi, mi carete volas antau movigi um, <laughs> kai mi supposes che se vi volas si a uh, kio a causa simple scrivo un commentario sube kai mi diros um ah, chu mi gainos chinau simple fiascos pri la tutta ferro ne grava se mi simple vos disconigi chi ti un strangan momento un convicial vi estas mia spettanto e mi sentas quasi vi estas um kun mi en chi tu voyage al nenia au ie minesias do se vi shatis chi filmon chatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ankra ne abonis ka mi vidos vin la veronta filmo ka se vi ne estos tie mi trovos vin ka esperos ke vi ne estos mia estontetza estro <laughs>